السلام عليكم omset pun naik. Nah, itu maksud saya tadi. Jadi, jangan lantas berpikiran dengan fotonya menarik otomatis uh, omsetnya uh, naik. Lanjut, Mbak. Oke, okay. kita akan bicara dulu tentang food fotografi dan food dokumentasi. Nah, kira-kira back dulu. Oke, okay, kira aja, Mbak. Nah, saya bertanya, saya ingin nanya kira-kira ada yang tahu apa itu food fotografi sama food dokumentasi? Ada yang bisa jawab? Ada bisa jawab? Bisa membedakan antara food fotografi sama food dokumentasi? Oke, okay, ada bisa jawab? Ya Mbak? Perkenalkan nama saya Rita, saya akan mencoba menjawab, tapi kalau salah <laughs> mohon diperbaiki. Nah, kalau food fotografi itu adalah ilmu uh, ilmu foto ilmu eh, seni dalam memoto makanan tapi hanya makanan saja atau minuman gitu kan uh, dengan atribut-atributnya terus kalau untuk food dom dokumentasi uh, mungkin bisa jadi seperti kayak untuk apa uh, eh, yang menu-menu makanan itu atau foto-foto kayak kafe terus ada dokumentasi konsumennya yang lagi makan gitu. Jadi ya. Iya. Jadi itu jadi Bapak sih pada materi Mbak? Mbak Dita. Oke, ya kita lanjut ya. Jadi apa itu food dokumentasi? Kita jawab aja dulu. Oke, lanjut Mbak. Nah, food dokumentasi itu adalah memotret makanan seadanya saja. Jadi kayak Bapak Ibu mungkin biasanya nangkri di kafe nih atau di resto. Oh, kayaknya produknya ini bagus nih, tak jepret aja. Nah, itu foto dokumentasi. Kecuali halnya sudah disusun uh, lebih rapi lagi, baik Food dokumentasi. Jadi tanpa ditata dan tidak diperhatikan pencahayaannya serta tidak adanya pengaturan komposisi dan sebagainya. Itu yang tadi saya bilang. Jadi food dokumentasi itu ya sekedarnya saja. Bapak Ibu biasanya nangkring atau punya produk setelah dimasak langsung dijepret. Nah itu dinamakan e, food dokumentasi. Oke lanjut Mbak. Nah apapun itu food fotografi. Lanjut Mbak. Nah food fotografi ada Jadi baik platingnya, stylingnya, pencahayaannya, propertinya itu semuanya sudah diatur. Jadi bahasa simpelnya sudah dikonsep. Oke. Okay. Nah, dan lebih kepada seni memotretnya. Nah, seperti saya bilang tadi, jadi semuanya sudah diatur. Itu dibilang namanya food photography. Lanjut, Mbak. Nah, triangle exposure. Nah, apa pula yang disebut dengan triangle exposure? Biasanya kita ini lebih prioritas ke triangle exposure ini bagi mereka yang memiliki kamera DSLR ataupun mirrorless. Karena kalau di kamera HP itu tidak ada yang namanya diafragma, ISO, sama shutter speed. Jadi ini hanya berlaku bagi kamera DSLR sama mirrorless. Kecuali ada memang beberapa kamera HP itu yang sudah ada settingannya, baik diafragmanya, ISO maupun shutter speednya. Oke lanjut Pak. Jadi kita uh, kita akan menjelaskan isu itu apa. Uh, eh, trend exposure. Ini Pak ya Pak Oh ini masuk. Oke. Okay. Nah, triangle exposure itu adalah jumlah cahaya yang diterima oleh sensor dalam kamera kita dalam suatu pengambilan gambar. Jadi, triangle exposure ini yang menentukan gelap terangnya foto yang Bapak Ibu hasilkan. Nah, jadi itu pengaturan ISO, shutter speed sama diafragmanya. Jadi kalau umpamanya diafragmanya terlalu kecil, speednya terlalu rendah dan ISO-nya juga kecil, itu menghasilkan fotonya gelap. Nah, jadi kita harus bisa mengatur pandai-pandai mengatur dengan yang namanya triangle exposure ini. Pertama, itu kita bisa lihat namanya ISO atau eh, sering dibilang namanya ASA. Eh, tingkat sensitivitas sensor pada kamera terhadap cahaya. Itu ISO lanjut Pak. nah yang selanjutnya itu shutter speed bahasa simpelnya kita bilang e, kecepatan rana. jadi e, shutter speed ini adalah waktu antara kita menekan tombol shutter sampai tombol itu kembali ke posisi semula mungkin bapak ibu yang biasanya motret pakai kamera HP kadang sering shake ya atau goyang nah e, kalau boleh saya bilang sebelum sudah mengambil tag gambarnya, jangan langsung digoyangkan. Ibaratnya ditahan aja nafasnya dulu sampai gambarnya sudah di tag sama kamera hp Oke, lanjut Nah, selanjutnya itu ada nama diafragma. E, itu terdiri dari 5, 6, 7 lembar logam yang bertugas mengatur intensitas cahaya yang masuk ke kamera. Nah, diafragma ini itu tergantung dari kamera atau lensa dari kamera teman masing-masing. Kalau kita bilang e, di lensa kamera DSLR seperti yang dipakai Bapak ini, Mas itu, itu namanya lensa kitnya. Bukaannya itu mulai dari 3,5 sampai 5,6. Nah, diafragma itu semakin angkanya besar, bukaannya kecil. Jadi kalau di saat di zoomkan lensanya, itu otomatis e, hasil gambarnya akan gelap. Nah, bagaimana caranya? Itu kita bisa atur dengan namanya shutter speed sama ISO dan itu yang kita sebut namanya cranial exposure tadi udah paham? oke lanjut Pak. nah diafragma ini juga mengontrol deep of field jadi semakin e, besar bukaannya ah, angkanya semakin kecil diafragmanya dan itu menentukan tingkat ketajaman gambar dari foto yang diambil nah semakin kalau semakin kecil angkanya maka diafragmanya juga akan besar Oke, lanjut Mbak. Nah, di sini kita akan menjelaskan e, sumber cahaya. Kira-kira nih, kalau Bapak Ibu biasanya motret produknya, itu di waktu kapan atau jam kapan kalau boleh saya tahu? Jam berapa Mas? 6 sore atau 6 pagi? Oke, yang lain biasanya? Biasanya jam berapa kalau motret produk? Terserah ya. Oke, siap. Nah, ini akan kita jelaskan sumber pencahayaan itu dan nanti uh, waktu kapan saja dianjurkan untuk memotret produk. Oke, lanjut, Pak. Nah, sumber cahaya ini ada dari cahaya alami. Contohnya itu matahari. Di ini Bapak Ibu bisa melakukannya dimulai dari jam 6.30 sampai jam 8.30 pagi atau di sore hari mulai dari jam setengah lima sampai jam enam. Di, di waktu ini kita sering sebutnya namanya golden time. Hasil dari cahaya pagi itu warnanya putih. Kalau Bapak Ibu motret di jam sore, jam setengah lima sampai jam enam, itu hasil warnanya kuning. Nah, jadi kalau Bapak Ibu bisa, oke okay, Mas? Itu berlaku di dalam, uh, kalau pemanya Mas uh, uh, pakai cahaya lampu, itu tetap aja putih kecuali settingan ke lampunya kuning Oke, okay. uh, eh, ini saya biasanya motretnya kondisinya sama kayak gini mas. Jadi kalau saya motret produk itu biasanya di samping jendela. Nah, waktunya itu pagi. Bisa juga tengah hari, cuman kan cahayanya terik. Nanti ada istilah namanya nanti kita bilang nanti. Oke? Okay? Yuk lanjut, Pak. Nah, yang kedua itu cahaya buatan, Itu tadi saya bilang bisa cahaya lampu ataupun cahaya lainnya. Itu sumber cahaya. Lanjut, Pak. Nah, ini jenis-jenis cahayanya. Oke, lanjut. Di, di sini ada istilahnya kalau kita motret itu e, beberapa ada ngambil dari samping, dari belakang atau dari depan dan macam-macam nanti ada beberapa. Back dulu, Mbak. Nah, side light Setlang ini biasanya kita motret pengambilnya dari sisi kiri atau kanan objek yang mau difoto. Terserah maunya jam berapa, maunya posisinya bagaimana. Yang jelas kalau setlang ini posisi cahaya itu berada di samping objek yang mau difoto. Oke, lanjut Mbak. Backlight. Nah, ini cahayanya kita ngambil dari belakang objek. Nah, di posisi backlight hasil foto kalau kita menentang sumber cahaya itu nanti objeknya akan gelap. Nah, bagaimana caranya? Ada solusinya. Kita e, menggunakan reflektor. Sebagai contoh, jadi kalau umpamanya Bapak Ibu motret, cahayanya itu e, objeknya itu membelakangi dari sumber cahaya, itu bisa memakai namanya reflektor. Nggak mesti kayak gini, bisa dari karton putih, bisa dari aluminium foil dibuat juga, bisa caranya. Jadi nggak mesti harus ada kayak gini. Oke, lanjut Mbak. Nah ini contoh dari uh, pencahayaan uh, sunlight. Baik terus Mbak. Nah ini kita mengambilnya dari sisi kiri cahaya, sumber cahaya. Ini kita posisinya jendela itu sebelah kiri. Oke, lanjut Mbak. Nah ini posisinya kita mengambil cahayanya dari belakang. Nah coba ya, backlight. Jadi posisinya cahaya arahnya dari sini. Nah ini posisi eh, pengambilannya namanya eh, flat lay kalau di istilah fotografinya. Jadi kita ngambil posisi di atas dari objek. Nah coba. Ya, rim light yaitu cahaya yang datang pada sudut 135 derajat yang dibentuk oleh kamera, subjek dan sumber cahaya. Jadi posisinya itu berada di belakang kita. E, serong, tapi bukan di belakang betul, tapi nyerong. Nah, itu ring light. Oke, lanjut Pak. Ambient light yaitu cahaya lingkungan yang tidak bertujuan dia sebagai sumber cahayanya. Bisa saya kasih contoh, lampu itu ambient light. Lampu jalan, lilin, itu sebagai propertinya bisa teman-teman pakai atau bapak ibu pakai untuk pemanis fotonya lanjut mbak oke ini saya bilang tadi uh, eh, rim light yang ini dibilang rim light itu oke cahaya tipis yang dihasilkan nah, ini kita menggunakan lampu bukan cahaya matahari tapi menggunakan lampu lanjut mbak nah yang ini jadi yang dibilang ambient light contohnya lilin jadi bapak ibu bisa memakainya propertinya jadi nggak mesti banyak bermain properti segala macam asalkan kita tahu mau diapakan fotonya jadi rim light eh, ambient light itu pemanisnya propertinya apapun bisa dipakai mau lilin mau lampu bisa lanjut mbak oke ini ambient light nah cahaya terdifusi cahaya terdifusi ini eh, kita menyaring cahaya masuk jadi yang kayak e, eh, backlight tadi kadang ada sumber cahayanya itu terlalu e, kuat terlalu keras jadi kita bisa mem memfilternya dengan menggunakan e, e, apa namanya diffuser jadi terdifusi ini nama alat untuk menghaluskan cahayanya itu diffuser macam-macam contoh bentar okay. Nah, ini bisa namanya diffuser. Kayak tipis putih. Jadi kalau Bapak Ibu meletakkannya di jendela, makanya sumber cahaya ini terlalu terang, bisa letakkan di jendela seperti ini. Oke. Okay. Nah, itu namanya cahaya terdifusi. Jadi cahayanya sinar itu jadi lebih soft, atau lembut. Tajam Pak. Oke, okay, cahaya pantulan atau bounce. Ini biasanya kita pakai kalau umpamanya untuk foto dokumentasi atau pengennya nih fotonya objeknya ini nggak ada bayangannya jadi flash atau lampunya tinggal ditembakkan ke atas nanti dipantulin oleh ke objeknya dan itu tidak ada bayangannya dan bayangannya itu juga lebih soft nah itu yang saya bounce atau pantulan lanjut Pak oke ini lanjut Pak Nah ini namanya cahaya terdifusi jadi e, cahaya itu diredam dengan yang kain putih tadi difusernya jadi e, tidak terlalu terang objek yang mau difoto dan ini kita memakai reflektor uh, sebelah seperti seperti tadi alat diffuser tadi itu pakai kain apa kalau kita sana yang membuat terus juga yang warna silver tadi pakai aluminium foil bisa gitu ya bisa apakah harus e, permukaannya kerut-kerut gitu atau harus rapi atau ada ketentuan untuk dapatkan e, pencahayaan yang berkualitas nggak mesti bang nggak mesti jadi kalau mau pakai kayak reflektor tadi mantulin cahaya tuh dengan cermin pun bisa dengan cermin bisa, dengan aluminium foil bisa, dengan karton putih pun bisa. Jadi mungkin kayaknya view susah nih nyarinya atau mungkin agak mahal e, harganya. Bisa dengan aluminium foil. Tinggal ditempelin aja aluminium foilnya dengan triplek. Nah itu bisa jadi terus di, dikepit sama penjepit e, kain. Itu aja. Nah kalau untuk e, diffuser tadi itu bisa dengan kain apapun. Yang penting putih, jangan warna-warni Gak harus dengan ketebalan berapa Enggak, yang penting bahannya nah, tergantung uh, abang maunya cahayanya itu seperti apa softnya terlalu semakin tebal itu semakin berkurang cahaya yang masuk jadi memang ya, lihat juga jenis kainnya seperti apa bukan ketebalan ya tapi jenis kainnya jadi bisa nanti tingkat eh, pencahayaan itu bisa jadi agak lebih soft oke okay? oke okay, terima ya. kasih Tanya pak nah ini dia nah ini dia bilang cahaya pantulan jadi cahaya yang dihasilkan itu rata baik mau di sisi kirinya, kanannya, atasnya semuanya rata. Jadi kita memantulkan cahayanya dari atas terus mengenai objek bayangannya dan itu bayangannya itu soft betul. Nah bisa dilihat di sini. Jadi bayangan itu tidak keras, tidak patah. Oke lanjut pak. Nah di sini kita akan bicara komposisi. Biasanya teman-teman itu bingungnya kalau motret seperti apa sih pengen difoto produknya uh, apa ya mau di, dibuat untuk fotonya bisa gitu ya oke lanjut mbak nah di sini kita bilang dulu komposisi itu cara menyusun elemen-elemen objek foto yang penting secara keseluruhan yang ada di dalam foto next mbak oke mungkin sudah ada yang pernah mendengar istilah ini rule of thumb yang sudah pernah foto foto produk pernah dengar nama ini istilah ini sudah ada dengar belum oke lanjut pak jadi rollover ini adalah membagi sepertiga uh, frame. Jadi objek itu berada di sepertiga frame foto. Nanti kita akan lihatkan. Nah, negative space selanjutnya itu adalah posisinya produk itu uh, kita ibaratkan satu objek tapi lebih banyak uh, space uh, yang kosongnya. Tapi tetap dia berlaku di rule of third. Nah, rule of third ini ini mungkin kalau kita bilang ini garis besarnya otomatis tetap kalau mau track negatif space mau yang lain rule of thumb ini tetap berlaku ini garis besarnya jadi kalau bapak ibu mau motret pedomannya rule of thumb ini motretnya oke lanjut pak nah segitiga segitiga ini adalah cara menyusun produk yang mau difoto jadi mungkin eh, contoh kayak oke okay, kayak mangkuk ini bapak ibu mungkin bisa menyusun ini dia di posisi e, di depan, di tengah, atau di belakang. Nah, Bapak Ibu bisa menyusun itu seperti segitiga. Itu dibilang komposisinya segitiga. Nanti kita ada contohnya. Lanjut, Pak. Oke, huruf VS. Nah, sama dengan posisi eh, dengan yang komposisi segitiga, Bapak Ibu bisa nyusunnya seperti huruf VS. Cuman ini kalau saya motret jarang pakai, mungkin nggak pernah. Tapi lebih sering itu rule of third, negative space atau segitiga. Karena itu yang, yang sering pakai. Lanjut, Pak. Nah ini dia foto, ini baru kemarin motornya Lanjut mbak. Nah ini rule of third. Gimana letak rule of thirdnya? Posisi fokusnya sepertiga dari frame. Jadi bapak ibu bisa perkirakan ini sepertiga frame-nya mana ya? Tinggal dibagi aja. Sepertiga frame-nya. Nah ini rule of third berlaku, eh, segitiga berlaku. Kenapa saya bilang segitiga berlaku? posisinya jadi tinggal tarik garis satu dua tiga tetap berlaku namanya segi, uh, rule of third segitiga juga main dan coba nah ini dia namanya negative space jadi negative space itu ruang kosongnya lebih banyak dibanding objek yang mau difoto itu negative space oke lanjut mbak nah ini dia segitiga sama dengan foto pertama segitiga ini sebenarnya foto simpel gelap otomatis mau sejago apapun kameranya kalau cahaya nggak ada tetap gelap oke lanjut selanjutnya kelemahan kamera ponsel salah satunya terbatasnya pengaturan ISO nah itu dia cuman ada beberapa uh, kamera HP itu yang sudah ada ISO speed shutter speednya sama diafragmanya uh, saya lupa ingat itu mereknya apa lanjut pak Nah, solusinya dekatkan objek foto ke arah sumber cahaya datang seperti di jendela ataupun menggunakan lampu. Lampu ini bisa lampu meja, lampu petromap ataupun senter. Oke, lanjut Pak. Nah, ini coba. Ini foto konsep. Eh, <laughs> ini foto saya sendiri Pak. Ini eh, kebetulan ini fotonya saya ikut lomba foto perumahan Maton House. Pernah dengar? Nah, ini fotonya Dulu nih saya makainya masih masih kamera lama, kamera 1000D Canon. Ya, nah lawan saya dan teman-teman itu itu rata-rata kamera-kamera yang mungkin harganya 2 atau tiga kali lipat dari kamera saya. Nah ini fotonya saya konsepin kebetulan Matonis itu perumahan Islami. Saya pikirin konsepnya seperti apa, akhirnya fotonya seperti ini. Dan ini dapat juara dua fotonya. Oke, jadi foto itu termasuk eh, konsep itu termasuk penting. Eh, kebanyakan kita yang sering agak menyepelekan sebenarnya konsep itu ya udah fotonya sekitar gitu aja uh, maksud saya itu ibu bapak ibu pasti pengennya produk itu pengen disampaikan ke calon customernya pelanggannya itu tentu untuk menarik minat nah jadi kita pertama itu harus mikirin konsepnya oke lanjut oke selanjutnya sudut foto nah sudut foto ini biasanya disebut dengan angle nah angle itu macam-macam sama tadi produk tadi ada yang ngambil dari atas dari samping itu angle-nya kita bilangnya ada high angle medium angle low angle ada lagi istilah nanti flat lay macam-macam nah itu dia nah coba nah berhubung sifat lensa ponsel adalah wide atau lebar itu akan mengakibatkan namanya distorsi pernah motret nggak kalau umpamanya bapak ibu motret pakai HP terus kalau pengen ngambil dari bawah itu di bawah itu melebar pernah nah itu dibilang distorsi nah solusinya bapak ibu mengambilnya itu jangan terlalu dekat jadi ngambilnya lumayan agak jauh nah solusinya itu nanti fotonya di crop jangan sampai mengambil terlalu dekat hasil fotonya jadi distorsi oke okay? entahlah oke okay. Nah, sudut pengambilan itu ada yang flat lay tadi bidang rata flat lay itu mengambilnya dari atas objek. Uh, atau bisa juga dengan angle eye level itu biasanya eh, kemiringan sekitar kalau segini berapa ya? Dari atas bawah. 45. Ya? Oke, okay. 45 derajat atau bisa juga dengan bird eye angle. Tergantung Bapak Ibu. Jadi uh, coba aja beberapa angle nanti bisa ditemukan nanti fotonya yang bagus itu seperti apa lanjut mbak nah kebersihan legal lanjut Nah, biasanya siapa yang pernah e, mengalami ini foto kameranya bagus tapi hasilnya kok buram ya? Ada pernah ngalamin? Nah, itu itu masalahnya di lensa. Jadi e, bisa dikatakan harus sering-sering memperhatikan kebersihan lensanya. Karena itu termasuk mempengaruhi kebersihan kejernihan hasil fotonya. Lanjut, Mbak. Nah, penataan. Penataan, nah itu tadi. Setelah kita menentukan konsepnya, tentu kita harus menentukan penataannya. Oh ini posisinya di mana, ini posisinya di mana. Jadi kita tahu cahayanya dari mana, platingnya seperti apa kalau dia makanan atau minuman. Oke, bisa lanjut mbak? Nah, lanjutnya hindari melakukan zoom. Nah itu saya bilang tadi, jangan sampai melakukan zoom karena hasil foto itu akan uh, agak berbintik-bintik ya. Kalau yang pernah ngalamin, jadi kalau pengen membesarin e, gambar yang sudah dijepret itu main crop aja, jangan sampai di zoom. Lanjut mbak. Ya, yeah. selanjutnya jangan berlebihan dalam editing. Nah ini harus perhatikan bapak, bapak ibu. E, kadang kita banyak yang suka kayaknya ini kurang kurang matching ya warnanya. Oh pengen bagus lagi. Nah jangan terlalu berlebihan dalam editing. Biasanya hanya main. Kalau saya itu foto tadi itu hanya bermain di brightness, kontras sama kurva paling agak beberapa kalau kita bilangnya uh, apa ya namanya daging uh, eh, burn, burn, burn itu aja lah terang aja bermain editing fotonya karena kalau terlalu kita bermain editing warna bisa <clears throat> warna asli dengan edit bisa berubah nah orang nanti anggapannya nih ini produknya kok beda sama di foto ada yang kayak gitu oke lanjut mbak ya cek dulu mbak Oke, tadi. Nah, jangan lupa menggunakan watermark. Biasanya ini ada beberapa orang yang suka mengambil foto orang lain. Dan saya sendiri pernah ngalaminnya. Jadi saya foto produk itu dipakai orang lain tanpa seizin saya. Nah kan biasanya kan agak agak kesel ya foto kita udah capek-capek foto ternyata foto kita diambil orang dan diakui itu fotonya dia. Oke lanjut mbak. Nah kuncinya agar bisa memotretnya hasilnya bagus terus komposisinya bagus platingnya juga bagus latihan aja bapak ibu latihan latihan latihan saya kalau boleh ditanya kapan mulai motret itu mulai belajar dari, dari 2010 nah mulai fokus motret e, kerjaan itu dari 2015 atau 2014 itu mulainya lanjut mbak Oke, lanjut. Terima kasih terakhirnya. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Bang Ini mau apa? Ah. Oke, cek dulu Pak. Ada catatan begitu ya? Ada tulisan. Yang foto-foto. Eh, foto tadi. Oke, back, back terus, terus, terus. Pak nah, ini. Biasanya logo kita ya. Iya. Hmm. Kalau takut diambil orang biasanya kan ada orang e, nama usahanya atau watermark usahanya itu di tempel di sini. Kalau saya kena dulu pernah beberapa kali foto saya diambil orang dan itu dipakai untuk komersil. Jadi pernah dulu sempat ini tak pasang watermarknya di sini. Ya. Biasanya ada yang segini ya. Iya. Tapi uh, akhirnya itu bikin jelek foto jadinya misalnya foto produk kita tetap fokusnya di produknya apalagi pengen ngejarin e, eh, ngambil detail slice-nya tadi nah kuncinya kalau jangan di zoom jadi motornya itu jangan di zoom motornya itu ambil posisinya lumayan agak e, standar ya posisinya tapi nanti kuncinya kalau bisa pengen besar pengen dapat detailnya tinggal di crop aja crop apa itu tadi dia kalau pengen ya tetap posisinya tuh di slice-nya tadi pencahayaannya terus cake-nya tadi kalau mbak pengen uh, dia dapatkan setengah itu yang dipotong segitiga tadi tetap di posisi depan nah cake yang besarnya di tengah kalau mau main properti lagi taruh di sana susu murni ini iya, posisi segitiga cuman yang kayak dalam uh, eh, gantung ini sebenarnya cuma propertinya aja jadi ini tidak termasuk eh, hitungan uh, komposisi segitiga nah kita ini percayaannya dari kita bermain backlight jadi cahaya itu berasal dari belakang dan kita menggunakan reflektor jadi pemantulan cahaya itu dari samping. oke okay? oke okay, boleh siapa yang dulu pak tidak ya dari mana dari depan bukan jadi nah posisinya berarti posisinya yang nanti kita cek lagi jangan terlalu dekat mas itu nanti distorsi oh, oke okay, oke okay. nanti dia agak agak distorsi yang lain lihat ya di bangku masing-masing oke okay. Oke, okay. okay, yang lagi, yang lagi, yang kedua, yang kedua, Pak Tapi dari posisi ini. Ah, kurang pas kalau dari situ, Pak. Jadi ngambilnya dari depan. Dari depan. Oke. Okay. Oh, abang punya seperti itu, pengen ngambil fotonya. Oke, okay, sip, mantap. Oke, okay. udah, yang lagi? Iya, ini iya, Pak. Nanti yang sudah oke, hasilnya boleh di-share di share di ig Yang hmm. Jangan terlalu tingkat lah, nanti distorsi ya. Dan boleh okay. share itu biar kita lihat kepada kan teman-teman. Itu sampai nggak pesannya kalau kalau dibakar atau apa? Kalau posisinya kayak gitu. Grande. Oke, di zoom aja kak, di zoom aja. Dengan pakai Y, dengan pakai Y, distorsi. Ya. Okay. Yang ini foto siapa tadi? Kali ini kenanya terlalu over di belakangnya. Itu aja. Paling nanti kalau mau mau crop tinggal crop bagian sininya aja. Oke. Okay. Cropnya itu aja. Kurangnya cuma ya dia uh, highlightnya terlalu tinggi. Itu aja. Next, Mbak. Ini terlalu low, cahayanya kurang, tinggal dinaikkan aja bisa nanti kalau di satu dipakai snapshot tinggal mainkan aja di pengaturan kekayaannya cuman tetap otomatis kita nggak akan dapat detail dari produknya ini produknya apa kita nggak dapat oke okay, lanjut nah ini komputer samping apa punya bang oke okay. ini highlightnya masih terlalu tinggi tapi pesan yang dapatkan ada rotinya dapat kita roti bakarnya cuman dari posisi pengambilan masih kena highlightnya juga oke okay, lanjut bang Nah, ini punya siapa nih? Lumayan iya, keren. punya siapa? Cuman agak kesannya kayaknya miring ya mejanya jadinya. Itu perlu diperhatikan juga. Kesannya ini mejanya jadi mirip Oke, okay. Eh, juga masih agak terlalu low cahayanya Lanjut. Ini sama angle-nya aja masih agak miring sebelah kiri. Jadi kayak tergumpal aja ya. Baik, lanjut Pak. Ah, ini lumayan keren nih. Ini punya Mbak Bat mana ya? Balita. Ini Pak? Oh sudah ada nama. Oh. Oke okay, oke. Okay. Nah kalau di sini kenapa saya nggak ada masalahnya sebenarnya kalau seandainya alas fotonya juga sama dengan meja. Nah maunya kalau mbak ini tinggal crop aja di sini. Gelas ini nggak masalah cuma dapat bawahnya e, paling nanti tinggal diterangin aja kalau di snapchat tinggal main di ambience-nya tadi kan ada yang kalau tiga garis itu mainnya di situ aja terus kalau mau mendapatkan detailnya main di detail kan ada di Snapseed dan cepat oke okay. ini Alisa siapa oke okay. ini sama sebenarnya udah bagus tinggal di cropping aja cuma posisi pengambilnya miring ke kiri itu aja kalian nanti juga uh, mainkan di Snapseed ya, main di laporan aja Lanjut. Oke, ini punya siapa? Ini secara seluruh fotonya bagus, cuma tetap miring ke kiri. Dari percayaan lumayan, ini agak diturunin aja highlightnya, lumayan bagus. Ini juga pesan rotinya juga dapat di roti bakarnya. Posisinya aja yang yang kurang kurang pas. Karena di sini juga meja beradu dengan alas putih yang kita pakai. Paling promen nanti mainnya di sini aja propnya prop rapat aja ini dibuangin aja oke okay, lanjut wah ini punya siapa nih awak di komen punya bang sabar tahunya di sini kenanya kita nggak tahu ini produknya apa karena di atas ini ini roti bakar kah atau cake kah atau apa pesannya nggak sampai kalau dari segi iya. pengambilan nggak masalah, pas. Cuma kita nggak sampai pesannya ini produknya apa, itu aja. Kalau dari segi lighting flat, rata, nggak ada highlightnya, nggak ada midtone nggak ada shadownya. Ya bu? Eh, gini uh, ini kan yang teman-teman kita yang ngambil okay. nah sekarang uh, saya pengen tahu cara bakal ngambil bagaimana yang pakai HP boleh ya oke okay. ini ntar ini yang dari kamera saya sendiri boleh bu kan yang kalau juga sudah ambil terakhir nanti kita ambilkan Oke, okay. ini saya ngambil. Nah, ini dia. Tepuk tangan dulu dong, tepuk nah. tangan. Iya. Oke. Okay. Hari ini kan boleh harga ini sedikit. Nah, sebentar, sebentar eh. ya. Tolong, tunggu, tunggu, tunggu, tunggu. Kasih mic biar ngomong, biar ngomong. Ayah. Ya. Jadi jaraknya kurang lebih 60 cm dari barunya. Gak setuju tapi perbedaannya seberapa? Jelaskan, jelaskan. Nah ini ya perbedaannya biar kan tidak terlalu distorsi gambarnya. ID dari BMK ya nah angle ini kita ngambilnya bukan angle atau uh, sudut 45 derajat tadi Oke ya, bisa dikirim punya mbak ini ada editor ini mbak punya editor ya tinggal di crop aja iya, masih belum puas ya bu ya Kenapa? Oke, okay, punya krim yang, yang aslinya dulu pak, yang aslinya dulu ya. Yeah. Nah, di sini foto ini di Snapchat paling penting mainnya tuh eh, main di ambient saja ya ambient gelap belum di crop ya angle tadi itu berada angle atau eh, um, 45 derajat nah, ini uh, tidak terasa distorsinya nggak terasa distorsinya ke belakang dia akan semakin kecil. Ini nggak mengganggu? Enggak. Ya namanya perspektif itu pasti pak. Oh, gitu ya? Semakin belakang itu semakin kecil. Bukan maksudnya dari sisi pandang ini meja ini nampak itu nggak apa-apa. Nanti ikro pak. Jadi tadi saya bilang ikro itu nanti mulai dari sini. Nah, oh, gitu nanti. Oke, okay. ini dihilangin semuanya. Oke, okay, kita yang minuman besar ya. Jadi saya dari samping. Siapa yang orang tadi juga? Baru, baru, baru, baru, baru. Siapa? Yang belum, yang belum, yang belum. Oke. Okay. Sip, dan Mbak ini punya Ini pengambilan dari samping ya. Side light. Side, Side light, pencahayaan dari samping. Oh, dari samping sana ya? Ya, berarti kita di. Kalau udah dapat tekniknya nanti sampai di rumah coba-coba lagi ya. Ya, pesan Natal tadi kan latihan, latihan, latihan. Selalu latihan. kuat jadi kalau dari Ya bisa, kalau mau nyetik di laporannya bisa kan kalau pemain pengaturan di laporan tinggal ini turunkan aja. Ya. Oke, ah oke, sip, jadi ini, ambil, oke, lagi, nah, ini oke, nanti probnya, mulai dari ujung ini sampai di sini, gitu aja. Ya itu dipotong aja. Oke, sudah. sebentar, beda ini. Oke, okay. ini contoh bukunya. Sebentar, sebentar, langsung. bisa. Uh, pun bisa. Jadi alumni full ini uh, tergantung apa intensitas uh, cahaya yang dipantulkan itu sekeras apa. Mantulkan cahaya, apa? Ya, ya? oh. Green line-nya, green light nya Contoh, ini. Berarti ada cahaya dari sini juga ya? Iya. Nah, ini sebagai contoh Nah, tapi di sini ada cahaya sedikit untuk pengisinya. Jadi nggak mutlak langsung gelap di sini. di sini ada tipis cahaya yang masuk. Di sini ada masih gelapnya. Di sini haleknya. Oke, okay, sama juga dengan yang tadi, tinggal cropping aja. Posisinya juga dari ke kanan. Lanjut, Pak. Lanjut, lanjut. Oke, okay, lanjut. Oke, okay, ini ya. Ini sama posisinya miring ke kanan semua. Lanjut. Sama, jadi ke kanan juga. Sama juga, Pak, fotonya. Oke, lanjut. Oke, ini punya siapa tadi? Yang sudah di Nah. Pak. Oh, kalau gelap terang itu nanti aja bu, nanti di snapshotnya aja meditnya. Jadi kalau editing itu nanti ada di pengaturan sebelah kiri atas paling atas mainnya itu kayak garis tiga mainnya di situ aja main gelap terang aja untuk main di cuman uh, ruang kosongnya ini aja nanti kalau umpamanya motret lagi mau ditambahin juga di sini nggak apa-apa ini udah pas nih oke okay, yang lain ini miring ke kiri tinggal di cropping aja sedikit punya siapa mungkin belum terlalu dalam untuk bisa kita serap. Karena kalau sudah merasa merasa sudah sudah sempurna, nah, nanti nggak mau belajar lagi, ya nggak mau belajar lagi. Insya Allah eh, Bang Aal Koibito, Bang Aal Koibito, Koibito ya, Koibito ini siap untuk dijapri, ya. siap dijapri untuk bertanya, bahkan janji ketemu pun di Ociken boleh janji ketemu janji ketemu di OJK boleh ya bang Ala janji ketemu maaf saya mau ketemu di OJK siap boleh ya mau belajar nanti foto produknya nanti kita sediakan produk OJK-nya tapi dibeli dulu <laughs> eh, teman-teman <clears throat> yang pertama kami perlu menyampaikan begini ini agenda pekan, pekan baru berdaya ini agenda yang insya Allah rutin akan kita laksanakan dua pekan eh dua kali dalam satu satu bulan jadi agenda ini agenda Serikat Saudagar Nusantara satu hal yang ingin saya sampaikan begini kemarin yang mau daftar itu 100 lebih ya 100 lebih ya tapi sayangnya yang sudah menuliskan namanya itu banyak yang nggak datang kalau bisa kebiasaan-kebiasaan seperti ini jangan ditiru dan jangan di, dilakukan. Jadi kalau saya secara pribadi ya, ini saya secara pribadi dan teman-teman panitia itu mengikhlaskan hari ini, mengikhlaskan hari ini berupaya kecuali ada halangan yang betul-betul halangan. Ya, hari Kamis kalau Berdaya ini kita ikhlaskan untuk hadir di sini dan kemudian membantu kita semuanya untuk berdaya Salah satunya apa? Belajar. Ya, belajar berbisnis. Ini kan salah satu materi saja, banyak materi lain yang nanti akan kita sampaikan. Jadi kami juga berharap kepada teman-teman, ya, berharap kepada teman-teman datang ke sini ini juga ikhlas gitu. Ya, datang ke sini ini juga ikhlas. Ketika menuliskan namanya, saya nama saya ini saya hadir itu memang betul-betul menempatkan dirinya waktunya untuk hadir gitu bukan pas ada pengumuman langsung bukan pokok tulis dulu namanya nah jangan gitu ya yang anehnya mohon maaf bukan aneh ya yang yang sedihnya kita baru tadi nyampaikan baru tadi pagi kasihan kan yang urutan urutan berapa tuh 100 berapa gitu ya dia mungkin tidak mikir lagi untuk mau datang ke sini kenapa kalau waiting list berarti udah nggak bisa gitu jadi jangan sampai ini tolong disampaikan juga di grup nanti teman-teman bisa berdiskusi jangan sampai kita menzolimi saudara-saudara kita yang mau belajar ya jangan sampai tolong disatat jangan sampai kita menzolimi saudara-saudara kita yang mau belajar kalau mau ikut betul-betul mau ikut serius baru tulis namanya ya tapi kalau umpamanya saya tulis saja dulu kalau nanti ada halangan tinggal bilang nggak hadir nah ini muzolimi namanya ya muzolimi jadi teman-teman sekalian tolong nanti sampaikan kepada teman-teman semuanya ayo sama-sama kita komitmen belajar dengan baik itu yang pertama yang kedua ya kami juga perlu menyampaikan ya agenda Serikat Saudara Nusantara ini adalah agenda untuk bagaimana kita saling menguat bersinergi kemarin di eh, RSN kemarin yang hadir RSN siapa? angkat tangan yang hadir RSN yang hadir RSN yang tidak hadir yang tidak hadir yang tidak hadir berarti rata-rata yang hadir RSN ya uh, saya sudah sampaikan ini adalah teamwork kita di dalam bisnis kita berbisnis itu nggak bisa sendiri kita berbisnis itu harus beramai-ramai karena kalau kita beramai-ramai kita kuat bersama-sama kita kuat nggak usah takut kalau produknya sama nggak usah takut kalau bisnisnya sama sekarang zamannya zaman untuk bersama zamannya kolaborasi ya kalau ada produknya sama ayo sama-sama kita berkolaborasi ya segmentasi sudah kita tentukan masing-masing ya Nggak akan lari kemana rezeki kita jadi kita sama-sama menguat sama-sama kita bersama dan kuncinya adalah apa? Bagaimana kita belajar dengan baik. Jadi teman-teman sekalian, eh, kita berharap kita sudah ada tiga grup WhatsApp ya, tiga grup WhatsApp, satu grup Telegram. Eh, tiga grup, grup WhatsApp itu berarti sekitar berapa? Hampir 700 lah. Iya. Untuk WhatsApp aja 700, kemudian Telegram sekarang sekarang sudah hampir 430 berarti 1000 sekian walaupun ada juga yang di WhatsApp ada juga yang di Telegram tapi kita perkiraan itu sekitar 1000 1000 ini mungkin kita tidak akan bisa menampung semuanya makanya grup pekan baru Berdaya itu ya acara pekan baru budaya yang dua pekan sekali eh dua kali dua, dua kali sebulan itu itu harus kita optimalkan jangan sampai kita mengganggu orang-orang yang banyak jadi serius ya agenda pekan baru budaya itu memang kita belajar. Jangan pernah juga berpikir walaupun acara ini gratis, ini murahan, ini nggak bermutu. Insya Allah ini bermutu, ya. Mungkin kalau Bang Al tadi dibayar serius, kita nggak bisa bayar mungkin, ya. Ilmu-ilmu yang akan kita sampaikan di grup di acara Pekan Baru Budaya ini, insya Allah kita upayakan memang ilmu-ilmunya bisnis terapan. Jadi teman-teman. Eh, Tolong rubah paradigma kita, yang berbayar bagus, yang tidak berbayar bagus. Karena niatnya bisa jadi sama, niatnya ikhlas. Kami juga sudah mengikhlaskan diri kami untuk melakukan agenda pekan baru pekan kita Budaya. Itu e, dari saya terkait dengan Serikat Saudagar Nusantara. Kemudian kami perlu menyampaikan, ya, Insya Allah tanggal 21 sampai 23 21 sampai 23 Desember kita akan melakukan Kopdar Saudagar Nusantara se-Indonesia itu yang akan hadir itu berkisar 16.000 16.000 orang eh, pengusaha-pengusaha mulai dari tingkat bawah sampai yang menengah atas jadi mereka hadir dan kita berupaya untuk hadir insya Allah kita berjaring di sana ya. jangan pernah kumpul-kumpul aja enggak tapi di sana kita akan membangun channel membangun relasi dan segala macamnya untuk apa? untuk kita bisa bertumbuh dan kemudian kita bisa berdaya teman-teman yang mau hadir dalam acara top dan Saudara Nusantara saya insya Allah yang pertama dulu saya sudah hadir dan Alhamdulillah banyak efek yang saya dapatkan saya punya jaringan untuk mesin-mesin umpamanya saya punya jaringan untuk uh, apa namanya itu bagaimana menguatkan bisnis saya dan segala macam. Saya punya jaringan dapat ilmu-ilmu guru yang mau bicara langsung dengan saya. guru ya, guru-guru yang insya Allah memberikan ilmunya vulgar ya, tentang bagaimana mengembangkan bisnis. Tinggal bagaimana kita mengaplikasikan saja. Jadi teman-teman, ayo daftar ke Mbak Woli, Mbak Wodi. nih Mbak Woli ya, daftar ke Mbak Woli ya. E, nomor Mbak Woli nggak perlu saya sampaikan udah udah familiar ya kemarin di RSN hubungi Mbak Wali daftar ikut acara Kopdar Saudagar Nusantara nanti kita kalau perlu ada pertemuan di sana ya pertemuan di Jakarta nanti khusus Riau nanti bagaimana kita berdiskusi dan sebagainya. itu informasi yang terakhir saya ada kuis seperti biasa yang hadir hari ini siapa? yang hadir baru hari ini yang hadir baru hari ini dalam Pekan Baru Budaya. Angkat tangan lebih tinggi. Ya, Berarti yang hadir hari ini rugi nggak datang di yang pekan-pekan sebelumnya. rugi. Saya yakin rugi. Ya, saya yakin rugi. Tapi jangan menyesal. Insya Allah nanti akan kita ulang kembali. Teman-teman, catat nomor HP saya, nomor WA 0812 yang jatah rugi saya mau bagi buku soalnya 0812 256 333 55 0812 256 333 3 nya 3 kali 55 ya 0812 0812 256 33355 namanya Muhammad Sabarudi ya sudah bu pak saya mau ngasih buku dua cuman dua orang ya dua buku yang akan saya berikan jadi setiap acara pekan baru budaya itu saya akan berikan dua buku buku ini disponsori oleh siapa? Oh Chicken ya. Organic Chicken silakan tulis namanya ya. tulis namanya di WA saya jadi cari nama saya tadi nama saya tadi Muhammad Sabarudin tadi WA nya kirim chatting ya chatting ya chatting tulis namanya ya, tulis namanya ini kuisnya nanti yang dapat bukunya di sana ya, dapat bukunya siapa yang jawab betul akan dapat buku tulis namanya sudah Kemudian alamat lengkap. Alamatnya harus lengkap. Yang nggak lengkap nanti batal. Ya. Alamat alamat rumahnya lengkap. Ya, yang nggak lengkap batal. Ya. Kecamatan kelurahannya juga. Sudah? Sudah? Nama, alamat lengkap, ya, yang masuk kecamatan dan kelurahan ya. Sudah. Kemudian ya, sebutkan nama teman yang di samping kirinya. Ya, yang dari sana samping kiri. Eh samping kanan. Nah, samping kanan. Kalau yang samping kanan yang ada teman yang sana itu yang samping kiri. yang ada samping kiri ada samping kanan ya yang sana ada di sebelah sebutkan nama temannya kemudian nomor WA nya Iya ya, kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita ya, kita bukan hanya sekedar belajar, tapi kita berjejak, berjejaring kalau kita sudah duduk dari pagi sampai sekarang belum berteman, belum mengenal temannya, nah, ini bahaya. Tadi yang apa sate kelinci mana sate kelinci? Sate kelinci mana? Nah, sate kelinci itu keren. Ya. Beliau pandai maksudnya. Nah, coba lihat sate kelincinya, gitu ya. Saya dari penasaran makan sate kelinci. Ya. Mudah-mudahan mudah-mudahan Ya. Hmm. Kalau pengurus SSN diundang, kita nanti akan promosikan ya sate kelincinya. Sudah nama temannya, kemudian nomor WA temannya. Ya, tulis nama temannya dan nomor WA temannya. Sudah? Kemudian sarana berjejaring. Berjejaring itu apa? yang memang membangun jaringan ya dan bisikkan kepadanya saya punya bisnis ini loh mampir ya ke tempat saya nah. ya saya punya bisnis ini loh pesan ya sama saya kan gitu kan nambah nggak nambah jadi kalau hanya duduk belajar duduk belajar pulang udah selesai nggak dapat ya kan jadi harus dapat Nah, sate kelinci tadi bagus dia. Ya, saya pun jadi teringat-ingat terus sate kelinci ya. Dapat. Itu namanya berjejaring pandai. Ya, harus pandai. Harusnya tadi satu orang turun tangan. Pak, saya mau praktek foto, mau praktek foto. Ya, mau praktek foto. Saya ini eh, produk saya ini bagus nih, ojek yang ini. Ya. Harus dipoto yang baik, maju muncul. sudah sampai gitu ya. Jadi itu kekuatan kita berjejaring. Sudah? Kemudian ya tulis di sana keistimewaan ojikan nah. Keistimewaan ojikan yang belum pernah makan ojikan tanya sama yang sudah. Ya. Jadi ojikan ini unik. Ya. Kemarin ada bapak-bapak cerita ke saya. Ini sambil mendengar sambil tulis ya cerita ke saya Pak anak saya ini nggak bisa makan ojek makan ayam ayam apa ayam goreng tapi dia suka makan ayam goreng ya anak saya ini suka makan ayam goreng setiap dia makan ayam goreng masuk rumah sakit ya setiap anaknya makan ayam goreng masuk rumah sakit ya yang akan mendapatkan ayam itu adalah orang yang pertama sampai ke WA dan jawab ya orang yang kelamaan ini juga harus standby sampai nulis juga sampai standby oke pertanyaan berikutnya adalah sudah semuanya siap kirim nah kirim udah yang dapat yang sudah ngirim nanti dapat oke okay? jadi itu ya e, sekilas dari Oksigen dari saya sebagai ketua SSR kemudian dari Oksigen yang akan dapatkan buku ini biasanya saya kasihkan di sini ya tapi hari ini kebetulan ya saya lupa bawa semuanya jadi ngambilnya ke Oksigen ngambilnya Oksigen dan gratis satu kalau bawa dua orang ya satunya bayar nah, oke okay. satu orang kalau bawa dua orang berarti yang satunya bayar kayak bapak sama ibu ini kan kalau bapaknya ibu nanti yang dapat bapaknya harus bayar sebut pak namanya oke oke saya sebutkan namanya ya namanya adalah jadi panitianya baik hati ya udah ngasih ini ngasih itu itu segala macamnya tambah lagi ya yang dapat adalah namanya banyak ya, ya. tunggu saya mau lihat dari Siang yang cepat tapi nggak ada jawaban lengkap Damelwati tapi nggak lengkap namanya Damelwati siapa? jawabannya nggak ada bu ya kata ya kemudian Tia jawabannya juga kurang tepat jawabannya sate kelinci promosi lagi dia jawabannya satu kelinci kita pertanyaan tiga jawabannya satu kelinci ini luar biasa ya kemudian ini wah ini jawabannya mantap namanya Gusti Rahmawati temannya tadi nama yang nulis Lina Heri Yasa wah berdiri berdiri berdiri berdiri ya ini orangnya nanti eh, boleh sekarang boleh eh bukan sekarang lah kalau sekarang bukunya belum ada ya. jadi besok mulai besok datang ke Citen bisa makan satu orang ya ambil bukunya Oh chickennya cuma dua boleh ya? Oh chicken boba atau rumbai. Tinggal di mana? Tanggerang Labuai. Berarti yang paling dekat di boba. Boba. Oke, satu lagi namanya chatting Alsa chatting Alsa mana? Wah, ini dia chatting Memang chatting Alsa mana? Tadi disuruh chatting, saya sulit Namanya Alsa Namanya Alsa? Oh, iya. usah ditulis chattingnya <laughs> Oke, okay. berdiri, berdiri Ah, Jadi ini chatting Beliau tinggal di Taman Karya ya, Tampan. Ayamnya sehat tanpa zat pengawet. Proteinnya dari jamu, madu, habatus saudara dan lezat. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Baik, dua orang yang sudah mendapatkan Alsa sama Eria Sudah Bina. Bina. Baik, silakan datang ke Ociken ya, yang di Boba atau yang di Rumbai ya. Demikian dari saya. Sekali lagi, tolong teman-teman semuanya Eh, silakan terus belajar di grup kita semangati teman-teman kalau bisa nanti di grup itu juga disampaikan ayo semuanya jangan eh, hanya sekedarnya menulis namanya tapi serius belajar demikian bila topik wadaya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh